तो हाय कैसे आप लोग बहुत टाइम बाद मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो ब्लेंडर अब मैंने थोड़ा बहुत छोड़ दिया है और अब हम एक तरह से नई शुरुआत करने वाले हैं जो कि होगी पाइथन से अब जैसा कि हम जानते हैं शायद आप लोग ना जानते हो हो सकता है क्योंकि इंडिया में अभी इतना पॉपुलर नहीं है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और अब हर सेक्टर में इसकी नीड तो हम मशीन लर्निंग ही करने वाले हैं तो हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई नया रिसर्च पेपर सामने आ जाता है और चीज़ों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है और और ज़्यादा एडवांस भी तो हम बेसिक से शुरू करेंगे हम जो है मशीन लर्निंग uh, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो करने वाले हैं पाइथन की मदद से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाकी लैंग्वेजेस में भी हो सकता है लेकिन मेरे हिसाब से पाइथन लैंग्वेज इसके लिए बेस्ट है तो आपने सबसे पहले ये करना है पाइथन डाउनलोड नहीं करना है आप लोगों को डाउनलोड करना है एनाकोंडा या फिर मिनीकोंडा एनाकोंडा भी कर सकते हो वैसे मिनीकोंडा मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि वो कम स्पेस खाते हैं तो जल्दी भी हो जाएगा दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर लेना नेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है जैसा कि आपको पिछले वीडियो से मेरी पता ही होगा अगर आपने देखे हैं तो तो और आपको एक और काम करना है जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है अगर आपके पास विंडोज़ टेन है तो जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है उसमें से जाके डाउनलोड कर लेना है विंडोज़ टर्मिनल जो नया है होना चाहिए वो मैंने पहले किया था पाइथन थ्री पॉइंट एट लेकिन मेरे कॉन्डा ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि इसी के अंदर पाइथन इंक्लूडेड भी आता है और इस तरह से आप अलग अलग पाइथन जैसे पाइथन 3.7 पाइथन 3.6 अलग अलग एनवायरनमेंट्स बना सकते हो वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसमें मॉड्यूल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो ये है नया विंडोज़ टर्मिनल इसे वैसे नॉर्मली भी रन कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादातर अच्छा रहता है क्योंकि कई बार वो ये परमिशन नहीं देता है यस कर देना और यहाँ जब आप मिनीकोंडा की वेबसाइट पे आ जाओगे तो बाकी आपको पता ही मतलब इंस्टॉल कर लेना ये तो ये मतलब कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन हाँ Python three point eight Python two वाला नहीं करना है क्योंकि अब ये आउटडेटेड हो चुका है बहुत ज़्यादा और अब इतना इसे कोई यूज़ भी नहीं करता तो आपने इस तरीके से डाउनलोड कर लेना है पाइथन सेवन पाइथन एट कोई सा भी पाइथन थ्री वाला चलेगा ठीक तो और फिर एक एडिटर डाउनलोड कर लेना है नॉर्मली वैसे नोटपैड की मदद से भी कर सकते हो लेकिन उसमें इंटरेक्टिविटी नहीं है तो फिर अगर नॉर्मली पाइथन 3.8 डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आइडियली आता है लेकिन मिनी कॉन्टा के साथ नहीं तो आपने ऐसे कई सारे अवेलेबल हैं नेट पे सर्च करोगे तो काफ़ी सारे मिल जाएंगे लेकिन मैंने जो डाउनलोड किया वो वो है Sublime Text Sublime Text three एक चीज़ मैं नहीं बात नहीं ठीक है बात की वीडियोस के लिए बचा के रखते हैं उसे जैसे एनाकोंडा की वजह से ये होता है कि एक सिस्टम इन्वायरमेंट एक सिस्टम वेरिएबल बन जाता है कोंडा ये जैसे डायरेक्टरी सिस्टम वेरिएबल है मेकडर सिस्टम वेरिएबल है सीडी सिस्टम वेरिएबल है इसी तरह से कॉन्डा भी एक सिस्टम वेरिएबल में जाता है और पाइथन भी हाँ इंस्टॉलेशन के टाइम पे ऐड टू सिस्टम पाथ का जो ऑप्शन आएगा वो ज़रूर करना है वरना आपको हर बार इस तरह से स्पेसिफाई करना पड़ेगा मान लेते हैं कि यहाँ पे है मान लेते हैं सी में पाइथन के अंदर पाइथन है तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा जो कि नॉर्मली हो सकता है सिर्फ इतने से और सेम चीज़ कॉन्डा के लिए भी कि भाई जहाँ पे ये है कि मान लेते यहाँ पे है उसके बाद कमांड डालनी पड़ेगी तो सिस्टम पाथ में ज़रूर डाल दो तो फिर जैसे अब इसमें ये रहता है कि हम काफ़ी सारे वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हैं जैसे अभी मैंने काफ़ी सारे बनाए हुए हैं तो उसके लिए करेंगे conda info dash dash envs इससे क्या होगा कि जो जो मैंने अब तक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाए हुए हैं वो सारे आ जाएंगे अगर आपने नया नया इंस्टॉल किया तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेस आएगा इसे बनाया जाता है तो ये देखिए ये सारे बनाए गए base base line G P two blue box lunar man ठीक है तो नया हम बनाते हैं virtual environment conda create dash N उसके बाद आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जैसे इसी के अंदर यूट्यूब वन ये इसका नाम है फिर हमने पाइथन वर्जन स्पेसिफाई कर दिया Python is equal to three point six या फिर थ्री पॉइंट सेवन कुछ भी कर सकते हैं मैं थ्री पॉइंट सिक्स कर रहा हूँ और फिर एंटर कर दिया वरना ये नॉर्मली क्या करेगा कि जैसे अगर आपने Miniconda three point eight किया है जो कि यहाँ दिखाया था ये पाइथन थ्री पॉइंट एट वाला मिनी कॉन्डा किया है तो पाइथन थ्री पॉइंट एट में बनाएगा और अगर पाइथन 3.7 वाला किया तो पाइथन 3.7 में ही बनाएगा तो जैसे यहाँ पे जो चीज़ आप पिप से इंस्टॉल करते हैं जैसे pip P I P install blah blah blah P I P install blah blah blah तो ये कर सकते हैं फिर एंटर करके नया बन जाएगा एनवायरमेंट बीच में आपको यस या नो करना पड़ सकता है तो create an youtube one python is equal to 3.6 और एंटर आगे चल के हम काफ़ी सारे अच्छे वो करने वाले हैं अच्छे मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो कि काफ़ी अलग अलग सिस्टम काफ़ी अलग अलग कंपनीज़ की तरफ से अवेलेबल किए गए हैं तो मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जैसे three D photo to video इस ए को हम एक पिक्चर देते हैं और ये उसे उससे एक थ्री स्पेस जनरेट करता है और उसके अंदर कैमरा को मूव करता है जैसे ये इसे प्ले करते हैं तो जैसे प्रोसीड वाई या एन वाई का मतलब यस एन का मतलब मैं ये मेरे को पता है आप समझिए कि हमें बार बताना पड़ता है तो ये पैकेजेस ये इंस्टॉल करेगा तो हम वाई करते हैं एन करोगे तो आपको पता ही खाली कैंसिल ही होना है तो वाई ही करना पड़ेगा तो अब ये देखते हैं ये ओरिजिनल इमेज ये है जो हमने इसे प्रोवाइड की थी उसके बाद ये ये काम करते हैं कि मशीन लर्निंग की हेल्प से इसका एक थ्री स्पेस जनरेट कर देता है तो और एक चीज़ याद रखिएगा इसे सिर्फ यही इमेज दी गई है इस पहाड़ के पीछे क्या है वो इसे नहीं बताया गया है और ये देखिए इसे पीछे का टैलेंट खुद जनरेट कर दिया जैसे बाकी दिखाता हूँ मून लैंडिंग हाँ, की फ़ोटो थी उस इसने काम किया है ये देखिए यार इसके इस एस्ट्रोनॉट के पीछे का कुछ भी इसे डेटा नहीं दिया गया है थोड़े बहुत ग्लिचेस थोड़ी बहुत अभी प्रॉब्लम आ सकती है जैसे ये हिस्सा ये कंसिडर करता है कि भाई ये एस्ट्रोनॉट का ये एस्ट्रोनॉट का ही हिस्सा है और एस्ट्रोनॉट के ग्लव्स को सोचता है कि भाई ये पीछे पत्थर है और पूरी तरह से पत्थर को कंसिडर नहीं करता पीछे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या चीज़ है और बाकी चीज़ें दिखाता हूँ जैसे म्यूज़िक बाय एआई एआई ने गाने बनाए हैं जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक हाँ कमेंट में मेरे को बताइएगा कि ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक इसने बनाया है हैरी पॉटर थीम को एक्सटेंड करके मैं हैरी पॉटर का बहुत बड़ा फैन हूँ थोड़ा टाइम पहले ही बना रहा इसी लॉकडाउन में मुझे पहले बहुत छोड़ो उसे नहीं हाँ आपको बताना है कि भाई इसमें दो बार कंटिन्यूशन है पहले ओरिजिनल थीम चल रही है उसके बाद आके अगला एक एआई उसे कंटिन्यू करता है अपने हिसाब से फिर जब वो एआई ख़त्म हो जाता है तो दूसरा एआई और आगे उसे कंटिन्यू करता है तो आपने मुझे इसके सेकंड्स बताने हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकंड्स आपको मेरे को बताना है कि किस टाइम पे ये शुरू होता है मैं इस हिस्से को सुन के हमेशा ज़्यादा हमेशा इमोशनल हो जाता हूँ पता नहीं क्यों हम आपको बताना है कि कहाँ पे अगर आप पहला ए भी बता देते हैं वो भी चलेगा तो जैसे अब एक्टिवेट इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करने के लिए ये कमांड है हमारे पास नॉर्मली अगर आप खाली एक्टिवेट यूट्यूब वन भी कर देते हैं तो भी ये काम करेगा कंट्रोल बस सी और कंट्रोल बस सी और एंटर इससे भी ये काम कर जाएगा ये देखिए यूट्यूब वन चल गया अब हम पाइथन डैश कैपिटल वी इससे हमें पाइथन का वर्जन पता लग जाएगा ये Python three point six point one zero और इसी तरह के हम कुछ कूल चीज़ें करने वाले हैं जैसे इस गाने में लिरिक्स भी हैं और ये भी एक आई ने ही बनाया है और ये वाला गाना कम्प्लीटली एक आई ने बनाया इसमें तो कंटिन्यूशन था ये कम्प्लीट है all along and too late. Give me back and trouble for wandering far miles style, Down the style all, all the flesh again. This yet your life now is wet. Make believe, still cold from air. इस वीडियो में हमने ज़्यादा कुछ करा था खाली सेटअप और इस वीडियो के लिए इतना ही खाली एक चीज़ और करके दिखाता हूँ जो कि हर चीज़ की शुरुआत होती है हेलो वर्ल्ड तो आपने ये करना है कि कौनसोल में टाइप कर या फिर टर्मिनल में या कमांड टर्म जहाँ भी आप कर रहे हैं टाइप करना है पाइथन और एंटर अब ये पाइथन टर्मिनल में शुरू हो गया जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो as a Python code execute होगा तो पाइथन एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है इसमें प्लेन इंग्लिश में ही ज़्यादातर काम होते हैं जैसे प्रिंट और ख़ासकर इसमें कर्ली ब्रैकेट का कोई यूज़ नहीं है मुझे सबसे ज़्यादा दुश्मनी है उनसे हेलो वर्ड एंटर ये रहा अगर इसे टाइप करते कुछ नहीं होने वाला सिंटैक्स दिया तो आज के लिए इतना ही मैं बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ आप लोगों को बाय बाय तो मिलते हैं अगली वीडियो में